jugador en pie. ¡Cuidado con los ojos! Yo, muy bien. Susana Doran no es nada. Los quemaré tanto que va a Quedan 30 segundos. Tengo mi ulti. ¿A dónde pisas? ¡Fuera de mi camino! Último jugador en pie. Ya estoy encontrando mi flow. Será mejor que se esfuerzan. definitiva está lista. en fin, lo arreglaré por mi cuenta. Spike plantada. Inicia la cuenta de My power is great. Divine wrath. Enemigo derribado. despejada. Cuidado. Ah, Recargando. Nada mal. Cobertura desplegada. Sé libre. Aquí. Ya tengo mi ulti. Aquí. Spike plantada. See What's up, bitch? You fool. We need a teleporter right here. You suck. Cobertura desplegada. Bien hecho. atacando! Fuera. Spike. Variable eliminada. Mi definitiva está lista. Inicia la cuenta regresiva. Ok, I'm reloading. Hey! son real good. Maybe even the best. Bueno, gente, voy a hacer una buena paja grupal, ¿eh? No vale acabarse la cara. Tío, no. Tío, no. ¡Ya está feo! Tough, tough for a fellow with a small pack. Oh, fuck. Too bad my cop is big. me Try me, bitch. Dime, ¿dónde están escondidos? Quedan 10 segundos. Spike plantada. Jaula activada. sigue mames, me encanta la verga. Encontré a un halcón, fuera. Se murió. Ni te atrevas a decirme nada, Mike. ¡Cuidado! No lo olviden. Si sobrevivimos, hay clase de carpintería hoy en el comedor. ¡Cuidado! ¡Shot! Quedan 30 segundos. Último jugador en pie. Un enemigo sigue en pie. Parece que la moral está bastante baja por ahí. Ganan los defensores. Debo tener cuidado. You're the last one. Complete the mission. Sé exactamente. Quedan 30 segundos. So yeah, like FPSs, uh, what can I say? There's nothing like the rush of hunting people down and killing them. I mean, my heart's beating, my heart's beating, my hands are shaking, my hands are shaking, but I'm still shooting. Oh, my, my, my. Ve, una mosca. Un enemigo. ¡Show! A ver si esto es de tu talla, amigo enorme. Inicia la cuenta regresiva. ¡Com here, fishy, fishy. Here, fishy, fishy. ¡Un fool. Nada tampoco. Mírenme. Fresca como una lechuga. ¿A quién llamas soporte técnico, eh? Ay. Vigilando aquí. Qué bendición. su miedo! las bromas! ¡Están muertos! trampa destruido. Jaula activada. Spike suelta en Último jugador en pie. Oh, try me, bitch. puta japonesa. Hola amigos, soy el CJ de este canal. El CJ Ranchero. Tengo un poco de tiempo para agradecerles por quedarse hasta el final y también que me cuenten cuál fue la parte que les gustó más. Ahora me despido y por favor compartan el vídeo. Puta madre ahora como escapo de estos policías racistas.